The Philippines' healthcare system is being overwhelmed by COVID-19. The Philippines now experiencing the second wave of the COVID-19 outbreak. That's according to Health Secretary Francisco Duque, who faced senators during a high... Kailangan talaga magbawas ng tauhan sa trabaho ngayon eh. Di bale, kukontakin ka namin ulit pag nakaluwag-luwag na tayo. wala na tayong pera. Saan tayo kukuha ng panggastos ngayon? Ang dami natin bayarin. Tay, malapit na po ang pasukan. Paano na po ang pag-aaral ko? Makakapag-enroll pa po ba ako? dumating na ang bill ng kuryente. Naniningil na ng renta ang may-ari ng bahay. Wala na tayong pambili ng pagkain natin. Uutang na naman ba tayo sa tindahan? Mike,